Hello, hello. Hello. Hello. માનવંતા ભક્તજનોને નમ્ર વિનંતી કે આરતી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પોતાનું સ્થાન નહીં છોડે માનવંતા અને ગૌરવંતા ભક્તજનોને નમ્ર વિનંતી કે આરતી પૂર્ણ થયા બાદ પ્રસાદ લીધા બાદ જ પોતાનું સ્થાન છોડશે આવતીકાલે રામ વિવાહ થવાના છે આપણી વચ્ચે ગજેરા પરિવારના ગુરુજી પરમ પૂજ્ય કાકા સાહેબ શ્રી ભાઈલાલભાઈ વસરામભાઈ ધાનાણી કે જેઓ નકલંગ મંદિરના ગાદીપતિ છે જેઓ અમરેલીથી સજોડે પધારેલ છે તેઓ સ્ટેજ ઉપર બિરાજમાન છે તેઓને હું વિનંતી કરું તે પોથીનું પૂજન કરશે સજોડે અને પૂજ્ય દીદી તેઓને આશીર્વચન આપશે પૂજ્ય કાકા સાહેબ હું જે મહાનુભાવોના નામ બોલું તેઓ સ્ટેજ ઉપર પધારશે પોથીનું પૂજન કરશે અને પૂજ્ય દીદીના આશીર્વચન લેશે માન્ય શ્રી વલ્લભભાઈ ગોગરભાઈ કાકડિયા ધારાસભ્ય ઠક્કર નગર વિધાનસભા તેમજ પટેલ સમાજ અગ્રણી વલ્લભભાઈ સ્ટેજ ઉપર પધારશે પોથીનું પૂજન કરશે પૂજ્ય દીદી તેઓને આશીર્વચન આપશે Shambhubhai Vataliya chairman Shri health committee Ahmedabad municipal councillor Labhuba પધાર્યા હોય તો તેઓ પણ સ્ટેજ ઉપર પધારે પૂજ્ય લાભુબા જો પધાર્યા હોય તો તેઓ પણ સ્ટેજ ઉપર પધારે પૂજ્ય લાભુબા કાકડિયા તેઓ પણ સ્ટેજ ઉપર પધારશે Gautambhai Kathiriya municipal councillor Dimplebhai Kothiya Shri municipal councillor Dasbhai Bhanderi Jivrajbhai Sudani Trikambhai Gajera Ghanshyambhai Hirpara Arvindbhai Bamruliya Dharamsinhbhai Mangroliya Shambhubhai Radadiya Bhanubhai Meshiya Dhirubhai Vatliya Lavjibhai Badshah Dhirubhai Patel આ સર્વે સ્ટેજ ઉપર પધારશે પોથીનું પૂજન કરશે પોથીનું પૂજન કર્યા બાદ પૂજ્ય દીદીના આશીર્વચન લેશે ત્યારબાદ સ્ટેજની આગળ આવી અને આરતી માટે સ્ટેજ આગળ પધારશે માનવંતા ભક્તજનોને નમ્ર વિનંતી તેઓ પોતાનું સ્થાન છોડશે નહીં આરતી પૂર્ણ થયા બાદ પ્રસાદ લીધા બાદ જ જશે અરુણાબેન વાટેલિયા પણ સ્ટેજ ઉપર પધારશે વિલાસબેન તેમજ નાથાભાઈ ગજેરા સુરતથી પધારેલ છે તેઓને વિનંતી કરું તેઓ સ્ટેજ ઉપર પધારે પોથીનું પૂજન કરશે અને પૂજ્ય દીદીના આશીર્વચન લેશે આ સર્વે મહાનુભાવો આશીર્વચન લીધા બાદ સ્ટેજના આગળના ભાગમાં પધારશે આરતી માટે ધીરુભાઈ વાટલિયા પણ સ્ટેજ ઉપર પધારશે લવજીભાઈ બાદશાહ પણ સ્ટેજ ઉપર પધારશે ગજેરા પરિવારને હું વિનંતી કરું તેઓ આરતી માટે સ્ટેજ ઉપર પધારશે કથાની શુભ શરૂઆતમાં જે પોથીનું પૂજન કરવા માટે સર્વે મિત્રો પધાર્યા હતા તેઓ પણ સ્ટેજને આગળના ભાગમાં પધારશે આરતી માટે રામકથાની શુભ શરૂઆતમાં જેઓએ પોથી પૂજન કર્યું છે તે સર્વ મિત્રોનું હું રિપીટ નામ લેતો નથી પણ તેઓને પણ હું વિનંતી કરું છું કે તેઓ સ્ટેજના આગળના ભાગમાં આરતી માટે પધારશે તૈયારીઓ આરતીનું શરૂ છે કોઈ બાકી ગજેરા પરિવારને હું વિનંતી કરું તેઓ સ્ટેજના ઉપરના ભાગમાં આરતી માટે પધારશે બાકીના મહાનુભાવો સ્ટેજના આગળના ભાગમાં પધારશે આરતી માટે પરેશભાઈ ડોબરિયા ફલજીભાઈ પટેલ ગોવિંદભાઈ કાંદાણી સુમનભાઈ પાનસુરિયા ઘનશ્યામભાઈ ભગત તેઓ આરતી માટે આગળના ભાગમાં પધારશે રમેશભાઈ પાગડાને હું વિનંતી કરું રમેશભાઈ પાગડાને હું વિનંતી કરું તેઓ પણ આરતી માટે પધારશે સોફા સુધી જેટલું અનુકૂળ હોય એટલું આવી શકાય શ્રી રમેશભાઈ પાઘડાળને વિનંતી કરું શક્ય હોય તો આરતી માટે આગળ પધારશે મનોજભાઈ કાંદાણી પણ આરતી માટે આગળ આવશે कौशल्याना कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु विष्णुमङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुनरेकाक्षमङ्गलाय तनु हरि सर्वमङ्गलमाङ्गले श्री सर्वार्थसाधिकेशमे गौरी नारायणी नमोस्तुते अथ आरार्दिकं हस्ते हि देववन्दनं જમણા આરતી ભગવાનને આરતી આપી દો પછી આ આરતી લઈ લો અને પછી બધાને અહીંયાથી આ પ્રસાદ પણ ધીરે રહીને બધાને આપો ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ वाचा मनसि देवा बुद्ध्यात्मना वा वृत्ते सुपावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै गुरुदेवाय ते समर्पयामि ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे ॐ सहना भवतु सहनो भुनस्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा ભગવાન કી જય ગુરુદત્ત ગિરનારી મહારાજ કી જય સનાતન ધર્મ કી જય ગૌ માતા કી જય ભારત માતા કી જય નમઃ